obra eta ziziren ezakit zenbat duela bi urte edo. Eta orain ez dago, bueno, esaten omen dute ez dago presupuesto hori bukatzeko. Baina gero beste presupuesto dago, a ber, kartela metro donostia jartzeko eta dirua da ere. Eta importantena egin gabe eta tontakeri batzut egina daude. Eta galitu indala eta azkenian muro zar bat, bat beharrian, azkenian bi jarri gaituz dizkigute, eta Eta gauza da hori ba, azkenian geroz eta gehiago oza, utzi gaituztela auzoaren bestaldean, ez? Ja nahikoa da, ja. A ber, atir, hemen dana jendea erori eta danak itxendie eta nahi deu ja bukatzia eta ondo konpontzea eta ondo jartzia loiola. Hemos que estamos en un momento de crisis bastante importante, pero nos sentimos un poco, quizás un poco humillados, porque porque no sé, eh, parece como que a Loyola se los deja un poquito aparte y queremos reivindicar entre todos juntos de buenas maneras que esto pues de una vez por todas pues tire para adelante y nos den pues una solución contundente, rápida y que veamos que esto se mueve un poquito para que la calidad de las personas pues también junto con todo el barrio pues sea, sea una solución ya, que vayamos un poquito con una calidad de vida un poquito mejor. obra bukatu, aski da, obra bukatu, aski obra bukatu. Bueno, topoa egin zanetik, osoa osoa egonda zatituta, muro baten bidez, alde bat ba, loiola osoa dena, eta bestea zioa jardin zati hori, eta obren hauen helburua zan, e, zatiketa hori kentzea, da jartzea pibote batzu, ba, azpitikan basatzeko, eta pizkat bi aldetako komunikazioa egoteko. Eta horren e, hori topatzen geha bimu dukin. Bauz oso bat horri da, ba, jende adin guztietako jendia, E, politiko eragile politiko ezberdinetatik, gauzoko jendea, elkarteak, oso ondo, oso ondo. Jendea geldituago ekin da ba, ja, gauza bat handiagoa egitea, errekorri handiagoa, baina bueno, jendea izatea lasai egoteko, egongo dela denbora gauzak egiteko. Hau ez da hemen bukatzen, borroka ba, bueno, ba, borroka do gure historia luzerako izango da. Espero dut ez, ez dela ez izatea luzerako, baina bueno, borroka egingo beharko dugu. Jaunaritza, 2008an eh, aurkeztu zuten hemen Ernesko Gasko bere proiektua, Eusko Jolaritzako proiektua eta historia zan eh, topoaren murua hori kentzea. Eh, Aziz zuten obrak, beste muru jarri zuten, eta momentu honetan aurkitzen geha bi muruakin, obra geldituta, bi mila eta geldituta, eta ez aurrera, ez atzera. Lengo etorri izan Antonia Aiz vicekonsejerua, gu eskatutako bilera batea, eta berak esan zuen 2014erako zegola dirurik e, ja orrokontuetan eta 2015erako ba zalantzan jartzen zuen, berak esun konpromesurik hartu eta eta orain hori ari geha, presioa sartzen, ahir, ba, dirua sartzen dute, obra bukatu, ba, ikusi dezuten bezala, ez? Jendea Loiolan pizko naskatuta, bueno, pizko asko naskatuta dago ta. E, eh, bueno, guste dugu beste gauza ba, batzutarako badago la dirurik, ez? Ni nei sartuko beste proiektuetan, no? Ba, beste auzoak edo beste herria ba ber dituzte bai ba bere obra jarraitu eta hortan ez da sartuko. Gu nahi da gure obra ja, o erdi egina daude, o sea, egin berdia. Buena mil cosas. Eh, os tendremos informados. Hasean orain dela gutxi ba, dinamika honekin eskatu genuen ets ba, bilera bat vicekonsejeroa etorri izan gero e, udaletxeko talde politikoekin e, komunikatu genion ba, gure iniziatiba eta gure historia eta beraiekin biltzea e, batzuekin bildu gea bestekin bilduko gea e, gero Eusko Jaurlaritza da Eusko bidaliko dugu ba, proposamenak eta ere eta hori manifestazioak eta hau ez da geldituko obrak egin arte ba iniziatiba kanitzak hartuko ditugu zuza obrak egingo dira osea bueno obrak bukatuko dira gure azkenial lema da no osea lanak bukatu osea hasi zuten ba bukatu ditzaten